Aku pengen rokoe sesandingan Rasa kekahanan ure beban hati Ibarat aturan kutu disirami aku tanpa koe dunia rasane sepi ibarate bengi tanpa ono rembulan aku tanpa koe rasane bingung diingat Rasa kekahanan Urep bebarengan Tekan tuaku koe sing tak sayang Tekan mati koe ibarate dele sik wis dadi tempe tresno ora iso tak liat rasane bingung ora karuan aku pengen neraka sesat dingat rasa kekahanan urip bebarengan koe tetap ning ati aku pengen roh koe sesat ingat rasa kekangenan urip beban saking kahanan urip bebarengan.